ekintzaiaren abentura garaje batean hasioi dela kontatu izan digute. Garajeak kotxeak gordetzeko dira ordea. Ekintzaiaren abentura! Ekintzaileak amaika traba gainditu behar izaten ditu. Arauak, papenak, arauak, eta baita beste hainbeste mustroren aurka borrokatu ere. Fakturak, kotak, beza... Obrak, mantenua, alokainoa... Zure proiektua martxan jartzean gastu oro da hil ala bizikoa. Ez tarraza joku honetatik honik ateratzea abantaiak non dauden jakinezean. Baina lasai, guztion astigarraga iritsira eta. Tatxan! Negozioa martxan jartzeko zein urratxe ematen jakin arauak, benak, arauak. Eta oztopoa gainditzen lagunduko dizu. Fakturak, uatak, beza. Beharrezko baimenak lortzen eta tramitatzen lagunduko dizu. Obrak, mantenua, arokailua, eta alokairu ordaintzeko diru laguntza honekin mustro itzelena ere txiki txiki bihurtuko duzu. Ekin zure abenturari astigarragan.